uh, Isra Mi'raj ni satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sebelum Nabi hijrah dan selepas daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله uh, pada malam ini insyaAllah kita ambil sedikit pengajaran daripada Isra' Mi'raj yang sama-sama kita tahu Ah, Isra' Mi'raj ni satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sebelum Nabi hijrah dan selepas daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya Nabi duduk di Mekah lagi lah nah, ni secara umum ah, cuma kita nak tahu kata mudah-mudah Isra' ni jalan malah nah. Isra' jalan malah Isra' jalan waktu malah Mi'raj tangga naik ke atas Mi'raj <clears throat> jadi kedua-dua tu berlaku pada satu malah Isra' bermula daripada Mekah nah kata setengahnya di rumah Ummu Hani sepupu Nabi uh, kemudian di kepada Al-Masjid Al-Aqsa kata setengahnya tokoh Nabi duduk tidur di Baitullahil Haram sendiri daripada Masjidil Haram kepada eh, Al Masjidil Aqsa. Ah uh, hak tu jelah dalam Quran lah minal Masjidil Haram ila Al Masjidil Aqsa. Amir daripada Masjidil Aqsa naik ke langit tiap-tiap lapis langit terjumpa dengan Nabi tu Nabi ni Nabi tu Nabi ni sampai ke langit ketujuh jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam naik kepada Sidratul Muntaha dan naik sampai ke Al-Baitul Ma'mur. Saya masuk situ. Bagaimana? Pak ni benda ni benda ghaibiyat ya Pak. Benda benda ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib. Tu. Orang yang beriman dengan benda ghaib. Percaya kepada benda ghaib itu di antara alamat orang yang bertakwa, orang yang beriman. Bime bime ni maksud bime ni bime benda raib dah. Orang tu bime bime kan? Bime benda haraib, hak tak nampak, hak tak leh percaya, tak leh tasawur, tak leh gambar ngaka. Leh tak leh nak tak ngaka. Nak pegun ngaka dengan takak, tak leh terima siapa bila-bila. Cuma kalau nak pegu tu boleh. Nak pegu nak buat perbandingan tu boleh. Uh, learning tu dia panggil ada kendera, uh, reu kuasiang. Uh, tak tahu apa kali tinggal janda boleh buat dan jalan nah manusia buat Cina buat road fai kuam rew sung dan tak tahu apa kata beribu kilo nah ah, Mekah Madinah tu dua je daripada tujuh je kita duk naik kata Nah, kata api dia dua je siapa Lain. je masa je dulu berapa tak tahu nah sepuluh je lebih naik kata Nah, ha, tadi Allah ni dua je, Lebih dia pada tu ada lagi. Tapi hak hak hak manusia dok wak ni reo kuasa yang reo kuasa yang kita tahu pula dah. Lari. Allah, hok ni orang biasa dia tahu cahaya, cahaya dia lari ni satu satu saat ni berapa berapa ribu kilo dia pergi tu. Matahari dia nak mai suluh ke bumi ni guna masa berapa je? Tak ada tak ingat lah tu. Ngaji juga rupa Berapa minit? Nah, dalam 4 5 minit ni ada lah kalau kita boleh cari dalam Google ada. Nah, apa dia การเดินทางของแสงอาทิตย์มากระทบถึงผิวโลก saya lelaki nanti. Ha, tu dia ada berapa minit. Nah, tak sampai 10 minit insya-Allah tak apa. Nah, gitu ya. Minit-minit 7 8 minit gitu. Allahu a'lam lah. Tak ingat. Nah. Jadi kalau kita nak pergi boleh ngotak tapi semata-mata dengan otak tak boleh nak mikir. Otak sekot kena berime ya. Kena percaya. alladzina yu'minuna bil ghaib jadi benda Isra' Mi'raj ni benda ghaib kita tak nampak orang hak duduk masa tu pun tak nampak juga tak tahu orang hak duduk pada masa tu duduk Mekah duduk tidur sekali dengan Nabi nah tak tahu juga duduk sekali dengan Nabi orang duduk bersama Nabi tak tahu sebab jalan lek malam pagi subuh belum subuh siapa cokok tak tahu Sepanjang kita pergi bakok dah ke tepi rumah. Pak-pak kita ada sagi dah. Gi malam, gi malam gi gi pagi tadi. Flight right pukul ni naik kapal di Najah. Lepas tu pukul apa? Sapa dah rumah. Pukul 9 sapa dah rumah. Nah, amgore ah, isyak boleh di tak ada. Subuh dah dah nampak. Jadi tak tahu orang apa dia kita pergi bakok tu. Jadi kalau ayat masa masa 50 60 tahun dulu kata pergi bakok, Eh, orang tak percaya pergi negara mana. Kata orang pergi bakok. Nak kata api 12 je, 14 je. Kata-kata, kita ni pergi pagi, lep petai tu siapa? Nah, uh, tu kau kau kau tak tak percaya lah pada masa dulu. Bahkan lu ayat kata sumuk gi gi bakok klik ai. Kau tengok ai. Sumuk sumuk ataupun gapo kuo kan dia orang ayat kata kau gi bakok. Lagu mana klik 10 je klik sapa rumah. Pagi gi tak klik. Kuro royak. Misal kalau kuro royak kita. Ya kalau kita tak percaya. Nah, sumuk. Tapi kalau sumuk tu dia gi duduk dalam apa? Dia gi duduk dalam baju kok. Gi duduk dalam baju kok hak kita nak gi bakok. Sapa apa tu lah? Dia kelihatan ayat kau, guru dia. Ya, oh, kawan tak tahu. Dia naik lagu mana ni. <laughs> naik ke pening pala-pala dia tu. Lagi tengok bandar, tengok kereta banyak dia tu. Nah, khabar-khabar mai ke siapa siapa saya buat mumpul. Kenapa dia duduk dalam dalam baju baju kok hok gigi bakok. Kali Nabi pun duduk lagu tu, dia gigi ngaburak, dia duduk dekat hati. Dia burak buat gigi. Nah tu. Ha, dia kelik mai ya. Ha, tu jadi nak, ibarat kata Nabi tu supaya ngasih umuk kerana duduk tah belakang burak. Burak buat jalan. Jadi tak ada tak ada benda yang apa dia kita boleh mikir sebab tu dalam kejadian Isra Mikraj ni hak mana satu ibrah yang kita bolehnya maknanya kita serah benda-benda hak pesan cerita Quran cerita nabi cerita ni serah kepada hati kepada yakin jangan duk guna otak guna otak ni pala selalu dah Nah, guna otak tak boleh nak terima. Nah, tak boleh nak terima. Sebab tu, pok pok masa dulu kan, pok pok Abu Jahal, pok pok masa puak-puak saudara Nabi Abu Lahab, gambar semua ni, marah pada pada Nabi Muhammad. Munda nak ayat benar ni ya kan? Muhammad nak alihada jama'atana. Munda ayat benar aku ni. Kau, pok ngaruk ni ni. Aku ni Nah, ada pacung, ada mesorak, ada nak gijal. Kau tu kau ni nak mesorak. Janji dengan mau nak mesorak. Ha, nego. Yuk lebih. Lah Hari tu, hari hak mundak panggil tu. Apa khabar apa panggil mai royak kata dia pergi Masjid Al-Aqsa, lepas tu pergi uh, apa dia di langit Mi'raj pula dah. Benda tak ada masuk akal. Benda tak masuk akal. Nah, tu dia jadi pakak duk murih belako dah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pah kalau kita ni duduk boleh terima kejadian Isra Mi'raj pasal ada ayat boleh terima apa dia syurga neraka azab kubur sirat nah sungai dalam syurga mungkar nakir hak benda kita tak nampak kita serah saja kita boleh terima kita tak guna tak pas apa boleh Allah nak berimek kepada Allah kena guna tak ha, tu nak tanya banyak sikit lah tu nak tanya acak kali apa ke tekah kita nak berimek kepada Allah tu guna tak tak usah guna lah otak kering kita ni Berimeh selalu dah ikut dia rakyat. Ha? Supaya dengan kita terima Israq Merak malam ni. Ha. Tak ada kena tak tanya banyak. Itu ha, orang panggil berimeh. Kau kecat rahim. Kecat rahim. Itu ha? ha, ha dia panggil berimeh. Sebab berimeh-berimeh ni benda terima tak saya terima dengan hati. Allah SWT beri hidayat pada kita suruh terima, terima percaya sungguh-sungguh pada Nabi Muhammad Nabi Muhammad tak bohong tak percaya itulah nak naik peringkat as-siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu naik peringkat siddiq boleh gelar kata siddiq ni situ dah sini sini sini kejadian tu orang lain hok masuk Islam stasta gapo semua tak dan ngepecak habis jatuh pun tak semula pula nak pakai gomo dia mati tu baik suak khabar sok mon bah tu nah tu baik contek contak contak sama satu nah wayak atom ya lodoh Muhammad mereng dah Muhammad ni uh, orang panggil penyakit nama timur penyakit hak kita duduk kata skor kata budak ni orang ni pasal penyakit Fun fun, seti mai sombrakok ya Allah dah ni ni ni, ni. orang mai duduk tai tok sok selalu dah hari tu waktu big berita rakyat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu orang orang apa dia tidak siuman orang otak ha, tak sempurna setik mai sombrakok ikut yang mana kata kan tu Cuma mari imam Abu Bakar oh mung suruh dak Muhammad Royak. Mu dengar suruh dak Muhammad Royak dia tanya. Sungguh aku dengar Muhammad Royak. Oh kalau lagu tu kalau sungguh Muhammad Royak aku akan percaya tu. Satu ha, tu dia Royak kata dia sekali saja. Kan. Dia Royak pergi straight pergi Mekah ah, daripada Mekah ah, apa dia masuk Aqsa naik pada langit patut turun sekali tu. Kalau ayat kata, dia ayat kata berapa terik, dia berjalan lagi. Berlaku Israq Merak berapa terik, tiga terik, lima terik. Pun aku percaya dan tidak ada perasaan syok sikit pun tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan as-siddiq yang banyak membenar. Cayo, cayo, cayo kok orang, cayo kepada Nabi Muhammad dah. Cayo kok orang ni kena tapih teruk. Ngau orang lain, tapi kalau dengan Nabi Muhammad, ya soh kata tubik keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerak kena bimbing. Ha, jadi pengajaran sini itu besar sebenarnya. Nah, kalaulah kita tu boleh terima kejadian Isra' Mi'raj dan benda ghaibiat hak lain, maka bagaimana kita otak kita kita tak boleh terima dengan Allah, sifat Allah, kewujudan Allah, sifat-sifat Allah hak lain apa semua, kita kena terima tak tepi lah otak tu jangan duduk mendahului akal daripada nakal takdimul akli ala nakli hak tu bukan ahli sunnah wal jamaah nak nak nak berimen tu kena tanya akal dulu akal boleh terima kau tak boleh terima kalau tak boleh terima ha, kita pergi cari kot lain Takwe kot lain pergi duduk pisah kot lain hak tu bukan metod bukan ajaran hak ahli sunnah wal jamaah ha. dan mula ha, suku sakat hak tu Nah, kalau kita ahli sunnah wal jamaah kena situ. Ha ni pengajaran yang pertama. Nah, pengajaran yang pertama malam ni. <clears throat> Jadi bom hari tu berlaku bila? Isra Mikraj berlaku bila? Oh banyak. Nah, berlaku bila ni banyak dah kita duduk dengarnya apa dia Safuddin Al-Mubarak Furi dia ning ning Allah ulama Hindi India. Ulama India ni. Tapi mati 2000 ni. 2000 ni maknanya tak siapa 20 eh? tak tak apa 20 tahun baru baru baru. Nah, ah ha, tadi dia pun dok kerja di di Arab Saudi lama 10 tahun lebih dia dok di Madinah Jamiah Jamiah Islamiah tu. Nah, Safiuddin Al Mubarak Furi dia karya kita nama dia Ar-Rahiqul Mahtum. Saya yakin kata tidak ada pelajar yang ngaji di luar negeri lah terutama negeri Arab kecuali dia kena kena kitab ni dan kena bawa klik kitab ni pada masa dulu. Ar-Rahiqul Maftum. Dan sekarang ni alhamdulillah White Channel telah terjemah buku Ar-Rahiqul Maftum ni. Eh, satu orang panggil jasa besar lah White Channel. orang duduk uh, terjemah pun ada seorang dua orang tu bekas pelajar lama di Jami'ah Fatani alhamdulillah. Eh, ha, tu Jami'ah Fatani tu boleh boleh keluar apa dia orang yang apa dia terjemah buku Ar-Rahiqul Maktum. Eh, nak saya siapa kita cuba kita tengok situ. Nah, ha, ha, tu dia tengok dalam buku tu Ar-Rahiqul Maktum. Bahasa Thai ada dah. Bahasa Thai ada dah. Ha. Nah. Eh, bahasa Melayu Jawi tak tani tak ada lagi. Ha, lagu mana kita ni? Terjemah buku sejarah buku ni boleh hadiah Rabitah pada masa 40 tahun dulu lah dekat-dekat 50 tahun dulu Rabitah dia ada mesyuarat di Pakistan lepas pada tu dia act lagi ke Mekah di antara dia buat satu satu projek dan untuk nak cinta kasih kepada Nabi Muhammad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia act buat pertandingan tulis sirah Nabi kepada seluruh dunia. Nah, ha, 50 tahun dulu, lebih kurang lah, lebih kurang 50 tahun dulu. Maka banyak-banyaklah adalah orang yang hantar tu daripada seluruh pelusuk dunia 171 kitab. Dalam dalam sejarah dia 170 apa dia hua hua hua ruang 170 orang duduk bertanding ni pekat-pekat top pelakon dalam dunia pada masa itu nah mari semua negeri Arab Afrika Eropah Asia Tengah terutamanya nah pada masa 50 tahun dulu buat pertandingan hatta makalah lagi hatta kitab apa semua lagi 171 buah kitab 171 orang mai duduk uh, buat pertandingan ni แข่งขันประกวดเรียงความหรือว่าการทำนำเสนอบทความเกี่ยวข้อง dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak boleh lama satunya ni hak ni yang Safiuddin Al-Mubarakfuri. Nah, orang India asal. Nah, tapi dia ni kecak Arab, Arab tu suka ngawi Arab dah. Nah, India dia tu dia India orang orang India ni jangan tebang dia dah. Ha tu dia. Kitab dia hak asal pun hak Arab ni dah. Ar-Rahiqul Maktum dia letak nama. Jadi saya nasihat kepada puak-puak kita kalau tak saya buku-buku sirah hak banyak mana dah panjang terlalu panjang baca hak ni baca ar-rahiqul makhtum hak bahasa Arab Pah, kalau tak kerti bahasa Arab <laughs> bahasa Thai ada dia ha, bahasa Thai baca ya baca baca 10 10 ha, dia dia tebal 500 muka kalau hak Arab ni hak Sia ni tak ingat berapa dia asal 500 atau muka lebih nah ha, tebal nah ha, tebal jadi baca baca 10 muka apa dia kepada ahli keluarga tiap-tiap hari tu semalam ni you boleh 10 minit baca bahasa Thai nah baca baca sejarah nabi kerana dia panggil mungkin menjadi suatu wicai research cara sirah nabi yang paling lengkap sempurna padat hak dalam abad la ni abad la ni hak ni dah arwahul maktub. eh Ha, jadi kalau dia ambil lah segala buku-buku hak dulu tu sirah Ibnu Hisham Al-Bidayah bin Nihayah Wa'i segala ulama sebelum pada dia tu dia kupu-kupu-kupu patut ambil hak hak mata-mata mata-mata saja dalam dalam mai bubuh dalam buku dia. Ha tu dia sebab tu dia boleh nombor satu dia tu boleh nombor satu dekat dunia. Ha, jadi dia buat lagu mana kisah ni bila berlaku Isra Mikraj ni dia mengikut kajian dia lah mengikut kajian dia ni berlaku Isra' Mi'raj ni ulama tarikh dan sirah berselisih kepada ne pendapat ne pendapat dah yang pertama dia kata berlaku sebelum daripada melantik Nabi lagi Latik jadi Nabi dia panggil nah uh, apa dia Dak dak silap silap berlaku pada tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Hang tu. Maknanya tahun pertama kenabian. Tahun pertama. Oh. So, maknanya nabi lantik kalau secara umumnya ha? Umur 40. Umur 40. Ha, ha maknanya ha tu dia. Sebelum daripada sebelum pada nabi hijrah tu 10 tahun. Karena Nabi hijrah umur lima puluh. Ada. Ha, tu so pendapat. Hak ni pendapat siapa ni? At-Tabari kedai <laughs> At-Tabari. Ha, so dia kaji. Ha, kita pergi cari semula lah, tahu dah. Marajik dia ada muka ke apa semua tengok dalam kitab At-Tabari ada ketemu ke tak. Ha. Yang kedua, dia kata berlaku setelah daripada dilantik menjadi Nabi lima tahun. Maknanya 45. Ha, tengok tikah. Isra' Merah. Pendapat hak siapa ni? Pendapat hak Imam Nawawi dan Qurtubi. Ha. Dia sabda Imam Nawawi kalau nak tahu Imam Nawawi tu berlaku setelah daripada menjadi nabi lima tahun. Nah, ha, Imam Nawawi dan Qurtubi dah. Eh. Yang ketiga berlaku pada malam 27 Rejab tahun yang ke-10 setelah daripada kenabian. Ha ni hak ni hak masyhur pak kita. Hak ni masyhur. Nah, ha, tak serupa dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi lepas pada jadi nabi lima tahun. Hak ni dak 10 tahun. Lepas jadi nabi 10 tahun baru berlaku Isra Mikraj. Bila 27 pada malam 27 Rajab. Nah, hak ni pendapat Al-Lamah Al-Mansur Furi. Al-Alamah ni orang-orang India juga. Baik. Nah, maknanya hak tu, hak hak hak Mohon pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat sebelum daripada hijrah neblah bulan iaitu pada bulan Ramadan. Pada tahun yang ke-12 selepas pada kenabian. Maknanya setahun sebelum pada berhijrah. Sebelum Nabi hijrah setahun berlaku berlaku pada bulan bulan Ramadan. Nah, ha, yang ke yang keempat yang kelima sebelum daripada hijrah setahun dua bulan tak saat ni 16 bulan. Ni setahun 2 bulan berapa? 14 bulan. Nah, iaitu berlaku pada bulan Muharram. Nah, pada tahun ke-13. Pada tahun yang ke-13. Nah, 13 selepas dan jadi Nabi. Yang ke-6 akhirnya sebelum daripada hijrah satu tahun juga tapi berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun 13 tahun 13 maknanya pada masa Nabi nak pergi hijrah lah. ha, pada masa Nabi nak pergi hijrah lah. ha, tu ni pendapat ni lepas tu dia setelah daripada dia kaji habis semua buku, semua buku-buku yang berkaitan dia sempat nak kaji tu tu baik ni pendapat ni dia buat rumusnya dia buat khulasah kata tiga pendapat awal merupakan pendapat yang daif. Tiga pendapat awal merupakan pendapat yang daif. Mana tiga pendapat awal? Mana? Tahun tahun kenabian itu tahun pertama nabi. Lima, lima apa dia lima tahun setelah daripada kenabian Pak Imam Nawawi nah eh, dengan Qurtubi daif juga lemah dan tiga hak 27 Rajab tahun yang ke-10 kenabian pun dhaif pendapat yang dhaif. Tiga. Ha tu. Ha ni dirajaklah, dirajak ha tu. Nah, patu dia wari lah. Dia wari hurai gapo semua tak ada nak kecek hak ni. Patu hak mana? Dia sendiri tak ada duk tarjih gapo, tak ada duduk nak wari kata tetap bola tu tak ada. Tapi dia wari rumusan kata berlaku sebelum hijrah. Selepas daripada kenabian. Jadi nanti Nabi bule bila tahun berapa tak ada hak dengan si tukang di situ tak ada hak tu uh, tu hak secara ilmiah lah fakta secara ilmu tu mo hak dalam orang panggil kita nak pakai secara masuk nah hak ni dia panggil pendapat masuk hak jadi diterima oleh masyarakat kita semua ni dia panggil boleh raja Allah Allah mana tak tahu tapi kita kena ingat kata boleh raja ni dia ada juga kadang-kadang dia boleh raja ni Tiga belah raja ni lepas dah ni dah. Ni berapa dah ni? 19 dah. 19 ke berapa Tiga belah raja baru ni, saya dua baru ni tu. Balik syiah. Dia boleh raja ni boleh yang syiah. Buat keramaya, satu keramaya. Kerana dia kata boleh raja ni hari keputeraan Ali bin Abi Talib. Ali. Terutamanya pada malam yang ke-13. 13 rajak. 13 rajak, tiap-tiap tahun dia buat keramaya. Dia buat moluk lah dia buat molok tu ha, syiah ni syiah lega ni ya. ada youtube ada apa semua duduk banjar ni kalau kita ada nak, nak boleh baca dalam youtube boleh tengok nah ha, 13 ha, 13 rejab malam 13 rejab dia buat molok cuma dia tak sebut maulid dia sebut wiladah ha, tengok di depan beranak supaya ya. maulid takut pergi capur dengan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam dia tulis wiladah keputeraan Ali bin Abi Talib ni hak terbaru ni Nah, ketua syiah dia duduk bandar. Nah, mai royak kata supalah. Lan cuma lan itu dia baru baru duduk sebar. Nah, kalau kita duk ikuti ajaran-ajaran syiah daripada kitab dia daripada ceramah-ceramah dia hak bahasa Arab ni lama dah. Gapo? Di antara dia hak sebut hak malam 13 bang dia kata fadilah Ali radhiyallahu anhu ni, Imam Ali ni siapa ke eh, Quran sebut dalam uh, apa dia eh, apa dia Allah sebut dalam Quran kelima ahli ni sama ada makna ataupun dengan kelima ahli sebanyak 300 kali sebut dalam Quran. Kita cari temu tiga ratus kali. Di dalam lebih daripada 50 ayat, lima puluh surah. Lebih daripada 50 surah ayat 300 ayat. 300 kali Allah SWT sebut Ali sama ada makna secara terus terang eh, eh, terus terang ataupun secara makna ah. bahawa dia buat tubik gitu dia ya, kena wari bahawa bahawa moga dia kerongsang tubik bahawa dah Ya bahawa dah dia ya, kena ambil ayat tu ha, ni Ali ni ha, ni. Ha, ni Ali ayat tu Ali Ali Ali Ali belakang nak tu nak witubik tiga tu nah ha, tu dia jadi mungkin tak tahu Allah Alam saya pun tak tak berani nak katalah apa boleh jadi masyhur apa dia 27 Rajab tidak masalah. Cuma dia panggil tepat tarikh tak ada di masalah. Nah, tarikh sebab apa? Sebab pada masa dulu sebelum daripada nabi nabi nak jadi bangkit jadi nabi, tak ada ada orang mari duduk catat sejarah dia lah anu. Habis tu dia jadi hilang. Tapi setelah daripada uh, nabi duduk di Madinah keadaan tenang ada orang duduk catat sejarah apa semua tu dia dia kocak kocak bila berlaku perang apa, perang uhud kondok ada orang duduk tulis dalam sejarah kan? sebelum pada tu orang panggil secara umum gitulah secara umum nah ha tu dia Walau bagaimanapun hak pentingnya pengajaran itu dah pengajar. jadi selain daripada kita boleh pengajaran hak besar uh, dalam uh, Isra Mikraj ni dengan masa yang singkat ni uh, selain daripada semaya lah nah, saya nak jadi kata boleh rajak ni kalau lah kita boleh terima kejadian Isra' Mi'raq ni berlaku boleh rajak dengan pendapat yang daif nah, dengan pendapat yang daif jadi kita boleh buat bulan ni sebagai bulan runarung apa satu bulan runarung semaya kerana Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan bulan ni nah kejadian dalam kejadian Isra Mikraj ni fardu semaya kita kena wak ah wak runarung lagu mana wi anak-anak kita keluarga kita kampung kita masyarakat kita ni wi jadi terlalu berat dengan bak, bak semaya wi jadi wi jadi dian dian runarung semaya sebab buku semaya ni kita nampak ya kata kata orang kita duk semaya belaka ni tapi bawa kita pergi long look Di satu kapung, Masuk tiap-tiap rumah Seperang sebab-sebab rumah Dalam rumah tu seperang pula tiap-tiap orang Oh peratus Kau teruk, kau teruk Dalam satu cuncun Nak kata berapa cuncun? Ha? Nak kata seratus peratus tak Orang semaya dalam cuncun kita Ambil pada umur lima belah Sampai suk orang yang duduk Sakit atas katil tu Semaya belakang tak ada siapa jam. Jadi buku semaya kita ni yang nampak longgar. Terutamanya waktu sakit, waktu apa? Waktu uzur, waktu sape. Sape kalau masa dulu lelah ni wallahu alam sape dulu nak pergi Mekah tak semaya tu. Dok tak kereta api tak semaya. Waktu saya ingat saya naik naik kereta api sekali dengan hujan. Dok perhati lama, eh tak semaya tak haji. Nah, bos apa kok pun? Nah, bos apa kok pun pakar serbaik malak nak, nak turun di jalan tu. Jadi ada tu. Jadi kita duduk perhati subuh tak mana. Tak semaya. Kerana apa? Kerana saya panggil mudah. Begitu mudah. Begitu mudah untuk nak buat alasan nak tinggal semaya. Lepas tu pakat kodoh. Pakat-pakat kodoh. Duduk Mekah dah masa dulu. Ha, ni hak jeng. Kebik jeng pula. Duduk Mekah dah tak semaya juga. Masa dulu. Masa dulu. Ha, jadi habis dah lah habis masa tu habis masa tapi lah ni buat timur anak-anak baru generasi baru ni setara mana ni kita boleh bela anak-anak kita ni semaya. Kerana apa? Allah hak ni rong udon pondok royak puak-puak pukam kak puak mana hak fai paman kongko hak duduk duduk kerusuh uh, apa dia duduk igat anak-anak kita ni eh, remaja kita hak duduk tit gapo yabar baik kat tom gapo semua ni. Eh. Hak dia mau duduk kumpul 50 orang 50 orang ni. Ambil 50 orang ni igat igat igat. Ditanya sore-sore-sore berapa orang semaya cukup lima waktu. 50 orang 100% jawab kata tak tak semaya berlaku. Ha tu nak ayat kata apabila tak semaya sekarang ni dia mudah pergi duduk kena serai segala penyakit hot learning hot apa semua nah hot dulu-dulu. Islam dia duduk jaga dengan buku semaya ni teruk lebih daripada syariat lain, lebih daripada fardu lain. Fardu lain tak ada masalah Bos semaya sekarang ni karik dia ni. Nah, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Ha, tak ada ayat lain wa'mur ahlaka bizakah wa'mur ahlaka bisadaqah. Tak ada. Tapi bos semaya kena suruh anak-anak kita, keluarga kita kena semaya. Umur tujuh tahun lagi. Lapan tahun duk kawal semua, duk tengok seperang semua lapan tahun. Duk dalam kuap kum. You ในสถานการณ์ควบคุมที่ gapo dia panggil oh ham kapit ta dalam masalah apa tahu nah ha tu dia siapa ada anak dah terada kalau dia tu jaga sungguh anak umur 7 tahun siapa umur 14 15 maka dia akan tidur nyenera lah insyaallah dia kerja berat sungguh pada masalah apa tahu tapi dia akan tidur nyenera nah bawa anak dia umur 15 16 tapi siapa-siapa cuai, ralik, tak padu, tekoh umur 7-8 tahun ni, dia akan tidur tak nera, makan nasi tak lalu lah. Nah, ha, kis apa kis semaya? Nah, satu. Yang keduanya kita baca Isra' Mi'raj ni ayat mula-mula tu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Subhanalladzi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو samiul البصير baca sekat tu ya. seolah-olahnya surah Isra' ni nyagi baca hak tu so ya. kita tak baca ayat-ayat lain lagi surah Isra' dengan rengkahnya selain Allah subhanahu wa ta'ala mai duduk wayak cerita Nabi Isra' Mi'raj so Selain daripada Nabi ada ayat kelebihan Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa ada hubungnya dua tu. Sampai learning pun ada hubungnya tu dalam Quran. Nah, sejak sejak haram dengan Al-Masjidil Aqsa ada hubungnya semua. Kita tak lebih pada tu dah. Tak baca dah surah Isra. Sedangkan surah Isra ni mengikut mufassirin nama dia sah lagi nama surah apa? surah Bani Israel. Tak mungkin masyarakat kita yang baca surah Al-Isra Subhanallah di sama sama yang duduk samuk peristiwa Isra Mi'raj tetapi buta dengan perkembangan dan sejarah Bani Israel. Jadi siapa-siapa ada setengah eh, tu syekh-syekh kita duk saya duk belajar dulu dia kata kalau mung nak kena Bani Israel, nak kena Yahudi, nak kena apa musuh-musuh Islam, mung baca surah Al-Isra. Kaji sungguh-sungguh. Kena Allah Subhanahu Wa Taala membongkar rahsia nah perangai serta dengan nihayah kesudahan puak Bani Israel ni dalam surah Al-Isra buat satu ancaman in utum udna kalau mengulai sekali nak mengenak nak apa? kami juga akan ulas semula untuk nak mengazab dan menjahanamkan kamu jadi kencang kita sebab tu selain daripada kita belajar Isra Mikraj tengok kejadian linuriyahu min ayatina ayat-ayat Allah yang nabi duduk tengok apa semua hak tu tak ada apa lah. hak tu hak tu jadi rutin hari-hari ya, kita kena bimbing mengikut tahun ni tapi masyarakat sekarang ni kena pelbagaikan kena pelbagai pelbagaikan orang panggil apa pengajian Isra' Mi'raj tu maksud saya sayanya boleh gitu nak ulah hak tulah hak tulah nak nak tahu pun tapi dibuka retik bucu-bucu lain retik lah. untuk nak buka kepada rakyat untuk nak buka kepada masyarakat orang-orang awal masyarakat semua ni biar mereka ni kena sungguh terutamanya kepada generasi baru tentang kejahatan dan kezaliman Bani Israel. Sebab tak mungkin kita mai duduk kecek ha? Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Haram, tapi Al-Masjidil Aqsa kita tak tahu. Nah, kita tak tahu. Gapo dok jadi lon kejadian Allah dok derita, dok teriak, dok menangis, dok kena rubuh, dok kena uh, bunuh, dok kena macam-macam tak tiap-tiap hari perkara rutin. Perkara rutin berlaku di apa dia di Al-Masjidil Aqsa. Nah, ha, tu je. Lepas tu Al Masjid Al Aqsa dia panggil Dan lan tiga tiga har, tiga haram kan Masjid Madinah Mekah, Madinah dan Masjid Al Aqsa. Masjid Mekah Baitul eh, apa dia Al Masjid Al Haram dengan Masjid Nabawi tu ada orang jaga dah. Khadimul Haramain Syarifain. Eh, itu. Raja, Raja Saudi kerana duduk dalam negeri dia tak ada masalah ada orang jaga. Ada orang cara. Ada orang buranak som sayang. Tak reti-reti siapa keluar ni pun. Duk peluah tak mau. Sejid Madinah dengan Sejid Mekah. Puak kita tahu ke tak? Siapa mai duduk jaga Masjid Al-Aqsa? Khadimul Masjid Al-Aqsa. Siapa? Eh? Siapa? Yahudi. Yahudi bukan bukan khadim. Khain. Ngenak. Peracur siapa hak sebenarnya khadim al-masjid al aqsa Allah Subhanahu wa taala nak serah pada umat ni semua sebab tu dia tak lantik sore-sore tak ada siapa pemimpin mana nak jaga untuk nak jadi tok dia jadi khadim al-masjid al aqsa tak ada kenapa kerana diserah kepada umat kepada pracacat pada umat Islam seluruh tolong jaga Ha, tengok malak dah. Ha, ini satu amanah. Amanah saya pada penuh lagi pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang duduk bui orang panggil uh, apa dia satu amanah dan menjadi satu wasiqah kepercayaan bayi sandia wakah wakah masih aqsa ni siapa kerani tu tak ada jadi milik siapa 90 rai luah dia masjid aqsa nah sedara kita saya baru baru gila tu 90 rai tu masuk dalam pagar dia tu boleh semaya sejik mayat hayat masjid bukan mas, bukan masuk dalam bangunan sejak tu dah Sejak tu sikit lah. sejak dua tu. Sejik ah, kita duk kata dulu, sejak dom dom dom tong tu. Hak tu sejak aksa. Ha ah, bukan. Bukan hak tu. Hak tu sejak Sayyidina Umar, sejak Umari, sejak apa uh, maaf, ah, sejik Sakhrah. Masjid Sakhrah. Hak Masjid Aksa hak dia duk kenanya kan. lagi naik naik naik gi ko uh, sebelah. Sebelah mana? Saya terlupa. Bukan sebelah jatuh. Naik naik kot, naik ni. Hak bangunnya hanya empat segi tu. Ha, sejik hak tu. Hak tu pun bukan Al-Masjid al Al-Masjidil Aqsa adalah kawasan luar dalam pagar wah semua ada beberapa masjid semua 90 rai itu dikatakan Al-Masjidil Aqsa dan disitulah berhimpunnya Nabi dan Rasul sebanyak 124 ribu untuk nak menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam untuk nak jadi makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mikraj. Maknanya tidak ada satu jeka pun dalam tanah 90,000 90 rai itu kecuali dipijak oleh semua al-anbiya wal mursalin. Sebab tu orang panggil allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Berkatnya Masjidil Aqsa ni situ. pak haulahu tu bukan haulahu ni Syam semua yang Allah Subhanahu wa taala memberkati kawasan-kawasan kawasan-kawasan Al-Masjidil Aqsa. Ulama tafsir mengatakan kata luar Syam semua tu. Berapa butir negeri? Hak hak tu hem, hak tu berkat. Hak mereka-mereka mari pakak duduk uh, letak sayap dia untuk untuk beristighfar dan berdoa kepada orang Al-Masjidil Aqsa ni. Hak ni wa ma haulahu yang merangkumi Plastik, Jordan, Syria, Lebanon dan sebahagian apa dia di Lebanon dan sebagainya. Hak tu ama haulahu tu. Jadi luah luah lagi. Jadi kalau sejak sejak hari sejak hari pada luah lah Mekah Sultan Mekah bukan hari. Nah, ku Arafah bukan bukan tanah hari. Arafah tak tegas. Sejak hari situ ya. Ha, tu dia. Sejak Madinah, ha kau tengok lagi. Nah, sejak sejak hari ni ada semua kata dalam Mekah tu jadi sejak hari belaka ada juga ada orang kata tak ada masalah. Tapi kalau al Masjid Al Aqsa jelah allazi barakna haulahu yang kami memberkati sekeliling dan sekitar al Masjid Al Aqsa. Hebat lagi berkat tu Tuhan tu hebat. Jadi sejarah-sejarah seperti ini sepatutnya dikemuka, diajar dan di, diulang kali dalam berlakunya oleh panggil kejadian Isra Mi'raj dah malam ni kau datu dulu lah lepas tu kita nak tahu pula ngaji lagi nah insyaallah kau datu dulu wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله